Sebelumnya, di MasterChef Indonesia. Di dalam mystery box tersebut, tentunya tidak ada bahan-bahan makanan, tapi kalian menemukan bendera China, ah, Thailand. Gantian Itulah. Ibu! Wanit, jangan kena sini. Itu sangat elegan. Kalau saya tutup mata, ini. seperti invention test. Agus sebagai bahan utama yang masak seluruh kontestan. Aku yakin kalian semua tahu yang akan terjadi. Inilah masa lalu yang hampir terlupakan. Jatuh bendera kebanggaan dari umat dan Tuhan, disinilah semuanya berawal. Semuanya jadi tujuh dolar. Semuanya. Hei, bagaimana dengan kembalianku? Lanjut, lanjut. Benar. Sebaiknya kalian duduk. Ano bang piraman? Ibu, lo ngasih? Eh. 100 rupiah ya. Tuh kok dirot. Sik no. Yo agak ganti. Wis eh, sandal tuh kono. Tenan lho. kita akan menuju ke top 10 ya, dua dari kalian akan pulang juga